Thank you.

ritorno protetto, trascino, pensiero profondo, parola protetta, ritratta, promessa, ritorno protetto, trascino, pensiero profondo, parola protetta, ritratta. senza ritorno crowded ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta.